like we've come to the end of the road There's no point in running away now I'd rather sleep until the storm is gone She'd rather be shooting at me now I know it will end up in anger I don't think we grew up, we just became older She's aiming her words, ready to fire I don't think that bullets will bring back desire Был как чебурек, на тебе, на! Ну почему? На тебе, на на, на, Блять, ну почему эти рассинхроны всегда против меня работают, да? Лаукек, чебурек, лаукек, чебурек. Хопа! Я! ва хоп, я, хо, то, хо, я, Брюсли. Просто, блядь. Я вообще-то обижен. Что, что значит ужас? Я просто самое милейшее создание, когда я пьяный. Брайн, Брайн. Это как, это как кто смотрел Наруто, они, короче, все прописаны. Как, как ключ, когда бухает, у него там стиль пьяного квота. Да, да, да. Это было ужас в хорошем смысле. А? Это Тебе понравилось, да? Стиль ну, пьяного квота. Это был смысл стиль пьяного квота. такое блядь. А Вадим, блядь, жалуется, ничего нельзя сделать, ничего нельзя сделать, вот, блядь. На нахер! <laughs> Как пойму, крысю! <laughs> Ух! Their story stays with me Like a haunting melody What do spirits say? What do spirits say?